Kwa hiyo ukungu umetanda pale kwenye ile korido yote. Sasa namuona mama anakuja, yani mama amemshika mtoto wake mkono, anapita, anapita tu kawaida. Na mimi sasa ninavyoangalia sioni, yani kunakuwa na ile ile ukungu unazidi na kadiri ninavyopeleka hatua unazidi kuwa mzito alafu unakuwa wa moto. Yani unakuwa warm kama vile ume, umetoka unatoka kwenye kwenye chombo cha moto. Yani imechemka, sa ule mvuke wake ndo unakuja wa moto mm. Nikaenda nikamuita, kulikuwa na wifi yangu moja, nikamuita nikamwambia, hapa unaona nini? mm. yani najaribu kufanya utafiti nione ninavyoona ndo watu wengine wanaona. mm. Akasema mimi hapo sioni kitu. mm. Akasema huoni chochote, ni kweupe hivi? Akasema yeye eh, ni kweupe, hakuna chochote. Nikamwambia mimi naona kuna nani huo ukungu Mm. umetanda sana. Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV, mwendelezo wa habari, matukio pamoja na mikasa. Bado nipo na Madam Rebecca. Tumeona sehemu ya kwanza, kuna matukio yalitokea pamoja na radi, tukashindwa kuendelea. Habari madam? Salama hongera kwa majukumu. Asante. Pole kwa changamoto. Namshukuru Mungu naendelea. Naona ulishtuka sana. Nishtuka. <laughs> Nishtuka yani nikasema ii, yani nikaona kama kichwa kime, kime lakini nikaona yani mpaka kufikia hivyo kuwa kumbe haikunipata <laughs> ingenipata <laughs> nisingesikia kuwa kulikuwa na radi mm. E, manake ilivyo, manake kilikuwa kishindo kidogo, lakini namshukuru Mungu. Sasa tunakwenda kufahamu nini kiliendelea pale hospitali. Ukitoka pale ICU kwa hivi, kuna kwa mkono wa kushoto hivi unakuta kuna sehemu ya manesi mm. Alafu huko kuna koldo ambao watu sasa wanatoka labda kwenye ngazi wamepanda, wanakuja aidha kwa, kwa kuangalia wagonjwa au kuja kwa manesi. Hasa naangalia hivi nakuta kuko na cloud, yani kuko na kuko na, na mawingu Yaani wakati ule kama ukiona mvua kwenye mwezi wa sita imeishaisha, si huwa kuna nini ile inaitwa yani inakuwa kama ukungu ya mm. kwa hiyo ukungu umetanda pale kwenye ile korido yote mm. sasa mm. namuona mama anakuja yani mama amemshika mtoto wake mkono anapita anapita tu kawaida mm. na mimi sasa navyoangalia sioni yani kunakuwa na ile ile ukungu mm. unazidi na kadiri ninavyopeleka hatua unazidi kuwa mzito alafu unakuwa wa moto yani unakuwa wao kama vile ume, umetoka kwe, unatoka kwenye kwenye chombo cha moto yani imechemka sa ule mvuke wake ndo unakuja wa moto mm. nikaenda nikamwita kulikuwa na wifi yangu moja nikamwita nikamwambia hapa unaona nini mm. yani najaribu kufanya utafiti nione ninavyoona ndo watu wengine wanaona mm. akasema mimi hapo sioni kitu mm. akasema huoni chochote ni kweupe hivi akasema yeye eh, ni kweupe hakuna chochote nikamwambia mimi naona kuna nani huo ukungu mm. umetanda sana sasa sijui niombe niombe kimya kimya wewe rafiki yangu akajibu tu omba kimya kimya sasa nikaanza kuomba nilivyosema kwa jina la Yesu mm. ndugu yangu mimi nasema kweli dunia ina maajabu ule ukungu ulijizungusha fish, sinisemeje yaani kama kitu kilijiviringisha hivi kikaondoka shu kikaenda hmm. nikaona sasa nimepata nguvu ya kuomba nikaanza kuomba hata sijali saizi niko hospitali niko wapi nikaanza kukazana kuomba naomba naomba naomba nikatoka nikaenda kule madaktari wanapita yani wanashangaa manesi wanapita wananishangaa nikasema mshangae msishangae nikasema hapa kwenye hospitali hii ninaimiliki hauwezi kuchukua shetani roho hata moja siku ya leo kwa jina la Yesu. Nikawa naomba nimemaliza hivi ile ile, yani kama nguvu ya kuomba imeisha, nikasema amen. Yule, mama alipita na mtoto wakati wa ukungu bado yupo, unamuona umuone? Yani yeye ya, alipita tu akaondoka, si alikuwa anaenda kumuona nani, maanake huko ndani kuna vyumba vyumba vya mawodi, huenda alipotea tu akawa ameenda huko kwenye maodi si alikuwa anaenda kwa manesi au wodi mhm. kwa hiyo sikuwa namuona tena pale lakini kumeshakuwa kweupe tu kama hivi mm. hakuna tena mawingu kwa hiyo nikawa nimeomba nimeomba hali ile hali ikawa imeisha sasa ile hali ilivyoisha watu wakasema waka wakamuone maana walikuwa wanaingia kwa zamu wanaenda wanakuta mama anaongea hmm? hey. mmoja akachoka huko akasema nilijua tu kuna mtoto wa dada yangu akawa anasema nili anaitwa Masudi akawa anasema nilijua tu yani mamdogo akija hapa huyu bibi anaongea mm. lakini sikujua yani ni nini mimi nikawa kwenye wimbi la mawazo mm. ina maana kweli ilikuwa roho ya mauti mm. ndio ilikuwa leo inamchukua mama yangu mm. kwa hiyo kukawa hivyo na na na na, na, na, na, yani na, na mawazo mimi nikawa nawaza kwa hiyo lakini hata sikufanya siku, chochote lakini nilishangaa mume wangu alinipigia simu akasema mnaumwa alafu amseme hmm. nikawaza ni nani amemwambia hmm. lakini mpaka sasa hivi nasema sasa eh, I don't want to connect si sitaki ku, kuunganisha kuwa ni yeye labda alifanya hivyo hapana kwa sababu sina uhakika lakini ndivyo hali ilivyokuwa akanipigia simu mnaumwa kumbe alafu amseme nikasema sema tu nilichanganyikiwa ni kweli mama anaumwa akasema najua mimi kuwa anaumwa basi mama alivyozinduka pale aliongea maneno gani wakati anaongea sasa walivyokuwa wanaenda wenyewe walikuwa wanasema tu anaongea anatambua watu sasa na mimi nikaja baadaye nikaingia mwanzo alikuwa amemwambia nani mama unamwona huyu mwanao amekuja ametoka dodoma amekuja lakini hafanyi chochote mm. lakini mara ya pili nilivyoenda nesi akamwambia mama huyu ni nani akasema kwa shida shida hivi mwanangu rebeka hey, nikashukuru mungu kwa hiyo akasema umemtambua mwanawe? Sema eh, nimemtambua. Anakaa wapi? Anakaa Dodoma. Kwa hiyo akawa anasema hivyo kuwa ana shida. Kwa hiyo nikajua nikasema ah, hapa ni kweli ziko nguvu za giza. Mm. Lakini si, sijui ni nani ambaye exactly amefanya hivi. Yaani ni nini kimetokea siwezi kujua. Basi kwa hiyo ndo akawa mpaka akawa ameruhusiwa kule ICU, akawa amepelekwa kwenye nani ya kawaida kwenye yani wodi ya kawaida na tukawa tunaenda tunaongea naye mimi sasa usiku nikawa na, na kaa mimi usiku mchana anakuja kushinda mwingine mi naenda kule nakula naoga tena narudi usiku basi usiku naomba naomba akawa naendelea tu vizuri siku moja nimeenda kufua nikaja nikakuta mama yangu ana anang'aa sana, yani kama mtu kampaka mafuta mengi. Sasa nikajiuliza, lakini nikasema huenda mimi nilivyoondoka wakaona sikumpaka mafuta ya koe, kwa hiyo wakawa wamemwongezea mafuta mengine, maana tulikuwa tunampaka mafuta ya nazi. Basi sasa nikawa nimeenda nime, nikaendelea na huduma hasa. Kesho yake tena nimeshamwogesha, nataka kwenda, nimeshafua sasa, nataka kwenda kuanika nguo, natoka hivi nakuta kuna mtu ame, ameshika chupa nikamwambia ni chupa ya nini akasema ni, ni mafuta na, na mpaka lakini na, nawaza tu kuwa wenyewe walikuwa na nia njema kwa sababu walikuwa wanaamini haya mafuta ya upako maanake nilikuja kujua kuwa ni mafuta ya upako wao walikuwa na nia njema kwa sababu imani yao ilikuwa inawapelekea akipaka yale mafuta ya upako labda anaweza kupona kwa hiyo sasa Nikawa nimewaachia nimeenda kukaa Dodoma kwa muda hivyo, lakini bado aliweza kufariki. Sijui kama waliendelea kumpaka yale mafuta au ilikuwaje. Basi mama yangu akawa amefariki hivyo, akaniambia ah, kwa kweli iliniuma. Sasa wakati natafakari nitafanyaje ili niweze kwenda kwenye mazishi, baada ya muda kidogo, sikumbuki exactly nilikuwa ni muda gani, lakini mume wangu pia akanipigia simu. Kumbuka wakati huo mawasiliano yameshaanza kuwa kama yanapungua, kwa hiyo akanipigia simu akaniambia mna msiba alafu amseme nikamwambia ni kwa sababu tu ndo nimepata yani kwa hiyo si, si, ningekwambia tu aka yani kama akawa amenanivu akawa yani kama vile ana, anakebei sijui, sijui ni kukebei au ni nini alafu akawa amekata simu basi sasa wakati huo mimi nilivyo manake nilikuwa nina kama nilivyosema nilikuwaga natokwa na damu nyingi. Nilipokuwa natokwa na damu nyingi nikawa nimepima wakawa wanasema nimepata kansa, yani uko, uko nyuma kidogo nilikuwa nimepata kansa. Sasa ile kansa ni, maana nilipima reagents waka, wakasema nimechelewa kuwa mapafu yameshajaa maji, moyo umeshajaa maji, uh, tumbo nilikuwa na ascites ascites, yani pembezoni mwa tumbo huwa kunajaa maji. Mtu unakimwangalia hivi unaona kama kama ni mwanamke unaona kama ni mjamzito lakini dhaifu, na mimi ndivyo nilivyokuwa. Maana mara ya mwisho kupima uzito ulikuwa 48. Kwa hiyo nilikuwa me, ni dhaifu sana, alafu na wakaniambia hayo. Pia kitovu kilikuwa kimeotea nyama kwama kwa juu, na nikiwa na bleed na kitovu nacho kina bleed. Kwa hiyo daktari wa Regency nilipima kule, wakasema kuwa umechelewa mbona umechelewa kansa imesha kuwa yani imeku, imeku, imesambaa sana nikamwambia nilikuwa naenda kwenye matibabu maake aliniuliza ulikuwa unaenda kutibiwa nikasema nilikuwa naenda kwenye matibabu lakini ndo hawaniambii chochote basi sasa baada ya hapo ikachukua muda nikawa nime nimeona nafuu yani ilikuwa ni maombi mwanzo nilikuwa natumia na hizi dawa za general D lakini baadaye nikawa nimeshindwa kuafford ile gharama yake, maana ilikuwa kubwa kwa mwezi kama laki sita, yani lazima uwe na kama laki sita hivi ndio uweze kunywa dozi ile inayotakiwa. Kwa hiyo nikawa nimeshindwa, kushindwa ndio ikawa nimeendelea kublidi sana, na uvimbe ulikuwa ukiniangalia kwenye kwenye tumbo yaani utafikiri mimba ya miezi kama mitatu inaenda minne hivi, na ukigusa tu tumbo, hata mtu ambaye sio sio daktari atajua humu ndani kuna kitu. Kwa hiyo baada ya hapo, kuna wakati nikawa, wakawa wananiombea watu wananiombea nani, pia wachungaji wananiombea mi mwenyewe nilishindwa kuomba kwa kweli, niseme kuwa niliomba, nilikuwa tu nasema Yesu asante kwa sababu unanipenda. Kwa hiyo nikawa nalazwa mara kwa mara, na baada ya muda nikaona yani kama yale maumivu niliyokuwa nayo usiku silali yakawa yana, yanaenda yakiwa yana, yanapungua yanapungua. Mwisho wa siku ndo damu tu zilikuwa zinaendelea kutoka na uvimbe bado upo, ndo wakaenda nikafanyiwa upasuaji mkubwa pale Dodoma Benjamin Mkapa. Baada ya upasuaji, muda mfupi tu, ilikuwa kama wiki tatu hivi au nne, nikawa nimesikia nimepona kabisa. Kupona nikawa nimerudi kazini. Nilivyorudi kazini, kama kawaida, nikawa naendelea na yani na, nafanya kazi kwa bidii sana kwa hiyo nikawa nimepata kazi moja ambayo ni ya kuwaunganisha wadau kuja kuweza kufanya kazi katika uh, wilaya yetu hapo Bae. Sasa wale wadau, kuna huyo nani mganga mkuu wa hapo wa wilaya wakati huo wakawa wanasema wakienda kwake kusema huyu tunataka kuja kufanya kazi hii, maanake walikuwa wanakuja kufanya kazi ya, ya uzazi wa mpango kwa hiyo wanasema no, siwezi kusema chochote, nendeni kwa Rebeka ndo anaweza kuambia kama mje au msije. Kwa hiyo na mimi nikawa nafanya ile kazi. Kwa hiyo nikawa nime, ni yani unakuta mwezi mzima mnazunguka naenda huku na huku baada ya kujiona nimepona. Na kabla ya kupona nilikuwa nimemwahidi Bwana nitakutumikia Bwana Yesu, nitakutumikia ukiniponya. Lakini nilivyopona sasa, nikaanza kuona ni opportunity ya ku, ni, ni kama na nini, fursa ya kutafuta hela kwa bidii ili niweze ku, ku, ku, pale ambapo nilikuwa naumwa, hela zi, nyingi zilikuwa zinatumika kwenye matibabu. Kwa hiyo sasa nikawa nimepata fursa, yani sasa nijenge maisha yangu kama sasa kuendeleza nyumba, kufanya hichi na hichi, na ni kweli nilikuwa napata pesa, nilikuwa napata pesa sana na, na nyingi nikawa wakati mwingine nampa mme wangu, tunaendeleza nyumba, wakati mwingine nampa, tunafanya hichi na hichi. Kwa hiyo nikawa ni, ni, kama mwezi mzima unakuta unazunguka, unatoka kijiji kimoja kwenda kijiji kingine, kijiji kimoja kwenda kijiji kingine. Sasa kadiri nilivyokuwa naenda huko ah, nikaanza kuona napata maumivu ya mgongo, na nilivyokuwa naenda huko nilikuwa siwezi kuomba hata kwa dakika tano. Yani ukirudi kwenye kusema uanze kuomba sasa unachoka kwa hiyo unasema tu Mungu nakushukuru kwa sababu umenilinda, basi unalala, huna maombi. Kwa hiyo sasa kadiri nilivyokuwa naenda huko naendelea na kazi hiyo, nikaanza kuona nina maumivu ya mgongo. Sasa siku moja tukawa tunatoka kijiji Kongwa, sehemu inaitwa Kongwa, tunarudi uh, tunarudi Dodoma mjini. Uh, kule tulikuwa tumeenda kwa ajili ya kikao cha mateno, kwa wale ambao wanafahamu hicho kikao huaga kinafanyika kila baada ya miezi mitatu. Kwa hiyo wakati tumetoka kule sasa tunarudi uh, tunarudi Dodoma mjini ndo dereva alivyokuwa anatuendesha tulikuwa kwenye kwenye cruiser hizi za kazini. Hakuona shimo. Kwa hiyo akawa ameni yani tukawa tume kama tumepepetwa yani akaingia kwa ghafla tukawa tumejigonga mimi nilijigonga kwenye huko juu ya gari nikawa nimejigonga yani nilihisi kama shingo kama ime, ime yani kama imefyatuka maumivu yakawa makali sana hadi kwenye mgongo lakini tukaenda baada ya muda nikaona yale ma, maumivu kama yame, yame, yameisha basi nikaendelea lakini nilivyokuwa sasa naenda naendelea na ile kazi kufanya kufanya yalikuja maumivu ya, nikawa naumwa sana nilikuwa naumwa sana mgongo. Kwa hiyo ikafika mahali siwezi kukaa, siwezi kulala, siwezi kufanya chochote. Sasa ndo napata habari kuwa mamangu anaumwa, amefariki. Niliumia sana, nililia sana, lakini sasa nikasema sina uwezo wa kwenda hata kumzika mamangu. Kwa hiyo nikawa hiyo ikawa kama imepita ime, ime, yani siwezi kwenda kwa sababu ninaumwa. Sasa nikaanza kuwaza, mimi ninaumwa sana, alafu mama yangu amefariki, na kama tunakumbuka, nilisema kuwa mume wangu alikuwa amenitamkia kuwa tutakufa vivyo vya mateso sana. Kwa mwanzo nikawa naanza kuwaza, yani nawaza kuwa mm, huenda na mimi sasa ndo naenda kufa, lakini baadaye nikasema niko na Yesu nisiweze ku, ku, ku yani nisipate yani nisi, nisiwaze kuwa niko na Yesu. Yesu atakuwa msaada wangu mkubwa sana. Kwa hiyo kadiri nilivyokuwa naenda naendelea kuomba nika, nikaomba sasa ndo nilifika mahali nika, nikaenda kuomba maanake pia sijui kutokana na maumivu ya mgongo presha pia ilikuwa inashuka sijui ni kwa sababu gani lakini presha ilikuwa inashuka sana sasa presha ilivyokuwa inashuka nikawa nime, nashindwa kufanya kazi yani nasikia nashindwa kufanya kazi kwa hiyo nikamwendea mkubwa wangu wa kazi nikamwambia naomba mnipunguzie kazi, akasema hapana, wewe Rebeka unaweza sana kufanya kazi, ngoja tuko. Wakaniongezea kazi nyingine. Sasa walivyoniongezea kazi nyingine, nikasema no, hapa siwezi kuendelea tena, nikasema niandike barua ya kuacha kazi. Nikasema niandike barua ya kuacha kazi. Kwa hiyo lakini baadaye hawakuisaini, nikawa nimerudi tena kazini. Kwa hiyo nikaendelea kujitibu mgongo, huku mamangu ameshafariki, huku mimi niko hoi, nina nina ninaumwa mgongo kiasi kwamba yani hata kwenye basi kukaa na kusafiri nikaona siwezi. Basi nikawa nimeshindwa kwenda kumzika mamangu. Sasa baadaye sasa nikawa nawaza niko niko kitandani siwezi ku, ku, ku yani siwezi kukaa yani, ni, yani ninaumwa niko serious na mamangu ndo hivyo keshafariki na tulikuwa tumeambiwa kuwa tutakufa kwa mateso kwa hiyo hivyo vitu niliviwaza lakini baadaye nikasema mi nijiweke tu mikononi mwa bwana yesu yeye ndo atakuwa msaada wangu mkubwa na kwanza nimekumbuka kuwa mume wangu hizo siku za nyuma alikuwa ameniambia kuwa uh, ananieleza sasa kuwa mke wangu mi naomba mimi yani yeye ajiunge Freemason alafu mimi nitakuwa natembelea gari alafu yeye anatembea kwa mguu yaani mimi nitakuwa natembelea ananiambia kabisa utakuwa unatembelea gari kali sijui vx sijui nini kwa hiyo yeye atakuwa anatembea kwa mguu. Nikamwambia mume wangu, hilo wazo naomba usije ukalirudia tena, yaani usije ukasema tena kitu kama hicho. Basi nilivyomwambia hivyo, akasema unaogopa nini? Si mimi ndo nitakuwa natembea kwa mguu au unatembelea gari? Nikasema usije ukasema kitu kama hicho. Kwa hiyo sasa alivyoona ninazidi kumsisitiza na ni mkali, akawa ameacha tena kuendelea ku, ku, kuniambia habari hizo. Basi sasa ndo mwisho wa siku sasa nikaanza ku, ku, kutaka ku, ku, ku connect japokuwa sitaki kusema exactly kuwa yani yeye ndo labda alijiunga Freemason ndio ikatokea hivyo, lakini kitu kama hicho kilikuwa kimetokea kime sasa pia hapo siku za nyuma nilienda nyumbani kama nilivyokuwa nimesimulia kuwa nilikuwa naishi Bahi, kwa hiyo mume wangu akawa yuko mjini pale, tulikuwa tume, tukua, kwenye nyumba yake ambayo alikuwa yani kwenye nyumba ambayo alikuwa amekabidhiwa na mama yake mdogo, tulikuwa tunaishi hapo kule maeneo ya Imagi. Kwa hiyo nikawa nimetoka kule Bahi nimekuja pale, lakini nilimwambia ninakuja. Mm. Sasa wakati ndo nime, nimefika yeye hakuwepo mm. lakini nilikuta kuna chakula kimepikwa pale, kulikuwa na, na, na wifi yangu yuko pale mm. kwa hiyo nikakuta chakula kimepikwa, kwa hiyo mimi nikala kile chakula nikawa nimeenda kulala. Baada ya muda kidogo ndo mume wangu akawa amekuja, kwa hiyo nikawa nime nimelala. Sasa wakati naenda kulala nika, yani nikashawishiwa tu yani nikaona nibebe ndoo, kuna kindoo kidogo hichi nikabeba, nikaingia nacho ndani ambayo sio kawaida yangu yani. Kwa hiyo nikaingia nacho ndani. Nilipoingia na, nacho ndani nikawa nimelala. Usiku nikawa nimeshtushwa na tumbo. Tumbo lilikuwa linauma sana. Linauma yani kama vile nataka kwenda haja na nikajua nikienda kule nitaalisha, lakini nilivyoenda nikajikuta kuna nikajisaidia tu choo kidogo cha kawaida nikawa nimerudi. Mume wangu wakati huo sasa yupo, ameshafika, amerudi. Mm. Sasa alivyorudi, yani tulisalimiana tu kawaida, yeye akawa amelala. Sasa alivyolala, mimi nilivyosikia ile tumbo linaniuma, nikawa nataka kwenda kujisaidia. Nika, nikawaza kuwa nimwamshe mume wangu, lakini nikasema ngoja tu nimwache. Nikawa nimemwacha mimi, nikawa nimeenda kujisaidia, nikawa nimerudi. Kurudi sasa nikaanza kusikia tena, nikilala naamshwa na, na, tumbo linapouma linavuruga linakoroga. Nikawa nimeamka nikaanza kusikia sasa kutapika, nikaanza kutapika. Kwa hiyo mi nimekaa hapo nawaza, nasema mume wangu kwani asikii? Baadaye nikawa nimejipa moyo kuwa huenda alirudi ikachelewa kidogo, huenda yani labda kazi zilikuwa nyingi, ame, amezidiwa na usingizi kalala, yani fofofo. Mm. Kwa hiyo mimi nikawa naendelea tu, naamka natapika, nalala, naamka mpaka nikaishiwa nguvu, sasa nikalala huku kwenye kitanda huku chini ya kitanda. Hmm. Sasa nilivyokuwa nimelala huku, yani miguuni, nikawa nimelala kule mm. nilivyokuwa nimelala sasa nikawa tu nikitaka kutapika nafanya tu hivi nani hii shingo na watapika nikitaka kutapika hivyo mwisho nikaona nguvu zimeniishia kabisa ila baadaye tumbo likawa limepata nafuu baada ya kutapika sana mm. kwa hiyo nikarudi nikalala nilivyolala nikawa nimepitiliza maake mpaka kuja kulala kama maake sikuangalia saa ilikuwa kama saa kumi au saa kumi na moja hivi mm. sasa mm. nilivyo kulala na kuja kuamka, mume wangu ananiamsha akasema, amka. Nikaamka, akaniuliza sasa, ulikuwa unatapika nini usiku? Sasa moyoni nikajiuliza, kumbe alikuwa nasikia nilivyokuwa natapika. Sasa mbona hata kuni hakuniambia chochote? Lakini sasa tena, tena nikawa namwelezea tu kwa ukamilifu, nikamwambia ah, sijui kimetokea nini, lakini nilikuwa nasikia yani kama kutapika hivi, tumbo linavuruga, nasikia kutapika, ndo nikawa natapika. Akasema hebu nenda kaniandalie mimi kitu niweze kula niondoke. ye yeah, wakati huo ameshaoga, amevaa, anataka kuondoka. hasa niliwaza kidogo, nikasema mm, yani hata kusema kuwa labda tuende hospitali au tufanyeje, yani nikajiuliza yani, yani nilijiuliza kwa nini imekuwa hivyo basi lakini nikaamka uh, mi namshukuru mungu kuwa niko na courage sana yani sijui yani niko yani ni, ni, ni mwepesi kuweza ku, ku, kujitahidi ili nimhudumie mtu mwingine kwa hiyo nikaondoka nikaenda nika nikamhudumia chakula akawa ameondoka kuondoka nikawa nimeendelea kulala pale baadaye yani nikawa nashawishiwa tu kuondoka nikasema mm, nilikuwa nimekuja nikae kama siku mbili tatu nimfulie nguo nisafishe nyumba ikae vizuri lakini nikahisi tu niondoke sikuwa tena na, na nania kukaa nikasema tu niondoke yani ni, na, na, naona yani amani kuondoka kuliko kuendelea kukaa pale. Wakati huo wifi yake alikuwa yuko ndani, nakumbuka mpaka wakati natoka sasa, ndo nakumbuka kuwa nilienda kumwambia kwa eli naenda, alikuwa bado amepumzika. Mm. Nikamwambia kwa eli naenda, akasema sawa. Mm. Kwa hiyo nikawa nimeondoka. Kwa hiyo kuondoka, nikaenda nika, nikaenda mahali hospitali nikapima, nikasema nipime malaria. Mm. Nilivyopima malaria nikakuta hakuna malaria. Sasa wakawa wamenishauri pima nani, wakawa wamenishauri kuwa pima pima typhoid, nikasema no, ngoja tu niende, nitaenda kupima huko huko, manake kazini ninaweza kwenda kupima. Kasema kama kuumwa zaidi, nikiumwa zaidi nitaenda kupima huko kazini. Basi nikawa nimeondoka kuondoka, nikafika mahali yani nikawa sina nguvu kabisa, yani na yani kama vile na nalala hivi kwenye miguu yangu nikawa nimemtuma mtu naomba niletee soda ndani juisi, akawa yeye ameniletea soda, nikawa nimekunywa, nikanywa tu kama mafunda mawili matatu, nikaona kama nimepata nguvu. Kwa hiyo ndo nikaweza kusafiri hapo kama kilomita 55 mpaka kufika Bahi, nikaweza kuwa nimefika. Nilipofika kule Bahi, yani nafika tu Bahi, sijapata matibabu yoyote, mimi ni mzima kabisa, sina tena, yani hata kulegea sijalegea, ni mzima hadi nikajiuliza sana, ndo hapo nikawa na na najaribu ku, ku, kuwaza yani na, naunganisha ni, ni kitu gani kinatokea mpaka haya matukio yananikuta. Na kabla ya hapo tulikuwa tumenunua kiwanja aa, ah, nakumbuka kuwa kile kiwanja nili, nilikopa, maanake mtumishi wa serikali huwa anaweza kukopa nikawa nimekopa, nikachukua baadhi ya zile hela tukanunua kiwanja, baadhi ya zingine tukafanya tu matumizi mengine ya kawaida. Basi na hicho kiwanja ndio kile sasa tukaanza kujenga, tukawa tunajenga. Sasa siku moja nilishangaa sana na moyo wangu uli, yani <laughs> ulivunjika sana. Nimeenda nyumbani kule Image sasa kwa mme wangu Nimefika kule nikachukua zile document. Sasa tena nilikuwa sijui natafuta nini. Mm. Nikaziona zile document za, za nyumba. Kuangalia aa, ah, kulikuwa na yani yule aliyeuza eh, yule foma eh, yani yule mtu wa kwanza aliyeuza akamuuzia alimuuzia mdogo wangu mm. huyo mm. mdogo wangu anaitwa Neema Ngwasa mm. kwa hiyo alikuwa amemuuzia hicho kiwanja mdogo wangu sasa kule kukawa na dokumenti za kutokea yule uh, former yule eh, alimpa eh, nani zake sasa yule, yule former akawa amemuuzia mdogo wangu, kwa hiyo kukawa na dokumenti za mdogo wangu na za na za yule ambaye alikuwa anamiliki owner wa, wa zamani. Sasa tukawa tumedelay kutoka kutoa kwa mdogo wangu sasa kusema sisi ndo tunamiliki tukawa yani hapo kama tumedelay, ilipita miezi yani kama sio miaka basi kama miaka hivi nafikiri mm. tukawa hatujabadilisha ile ownership mm. Sasa siku hiyo naenda kuchukua zile karatasi, nashangaa yani papers zile za mdogo wangu zile zile uh, zile ha, hati yani kama hati yani zile dokumenti za mdogo wangu hazipo tena kabisa. yani, gani? yani si aliuziwa yani, na yule ya kwake ya manunuzi ya kule muuzaji wa kwanza ehe muuzaji wa kwanza hazipo mm. lakini sasa inaonekana yani ownership imetoka kwa yule foma ikaja moja kwa moja kwa mume wangu na ameandika jina lake mume wangu mm. nilishtuka sana nilishtuka sana nikasema mungu ni nini hichi sasa nikawa yani, kwa kushtuka kule nimechukua zile document sasa mm. nikaondoka nazo. Yeye alikuwa kwa muda hayupo pale nyumbani mm. nikaondoka nazo nikaenda nazo kule Bai. Nilipofika Bai nikamwambia rafiki yangu mmoja mmoja, nikamwambia Embo, angalia jinsi ambavyo nani mume amefanya, ona amechukua ownership ya, ya, ya yule foma ameipeleka moja kwa moja kwake kwa hiyo sasa yeye ndo ana own kile kiwanja, yeye ndo kwa ni, ni mmiliki wa kile kiwanja kwa sasa, na hajaniambia kitu chochote. Mimi si, sijali kuwa yeye awe mmiliki, lakini kwa nini hajaniambia kitu?